inson yo'qotishi mumkin bo'lgan eng bebaho narsa bu vaqtdir ismim Sanjar. Onamning tilab olgan yolg'iz o'g'liman. Otamdan erta ayrilganman. Onajonim meni bir ko'zlab boqqan. Ham ota, ham ona mehrini berib, voyaga yetkazgan. Yo'q, yo'q, Hozir onamning birdan bir tilagi meni uylantirib orzu havas ko'rish. Bu yer meni ishxonam. Bu esa kamina kamtarin bo'laman xo'sh bo'pti bo'lmasa ketyapsizmi ha jahongir mana uni xo'jayinga berib qo'yarsiz hayr rahmat do'sti ko'zlarimga ishongim kelmayapti nahotki bu sensan ishon ishonaver choy ichasanmi qahvami nima ichasan do'stim ko'k choy iloji bo'lsa irodaxon hozir labbi bizga bitta ko'k choy damlab bering ho'p bo'ladi qani gapira olaman ishlaring yaxshimi oilang tinchmi hmm. londondagi hamma tanishlar salomatmi rahmat dilbarxon qalaylar xudoga shukur nevarali bo'lgandirsan dilbaram yuribdi hamma yaxshi endi nevaraga kelsak bechora o'g'lim farzandli bo'lmay turib ajrashib ketdi shunaqa bo'ldimi uzr xabarim yo'q ekan hmm. biznesing yaxshi ketyaptimi ha olimjon biz faqirlarga ham bir partnyor sifatida qaraysanmi yo faqat o'sha yevropaliklaring bilan ishlab yuraverasanmi kamtarlik qilmay qo'ya qol seni ishlaringdan ham juda yaxshi xabardorman ha endi senikichalik emas mumkinmi alisher hamdamovich keling qizim achchiqroq damladingizmi ha assalomu alaykum vaalaykum assalom e rahmat menga qara toshkentda biroz ushlansang kerak bir ikki kun ishim bor bir dilbarni olib biznikiga o'tgin do'ppidakkini och damlab qo'yib ikkalamiz yoshlikni eslab bir otamlashardik ha aytgancha xotining yaxshi yuribdimi qizing qalay yaxshi rahmat qizimiz shahzoda konservatoriyani to'rtinchi kursida o'qiyapti gap katta qiz bo'lib qolibdiyu hmm. vaqtni o'tishini qara biz qariyapmiz do'stim ha to'g'ri yoshlar ulg'ayishyapti e nimasini aytasan do'stim ular katta bo'lgan sari muammosi ham katta bo'lar ekan darvoqe shunday muammoni hal qilgani keldim toshkentga menga qara nima muammo ekan ayt do'stim qo'limdan kelsa ajab emas yordamim tegib qolar to'g'risini aytsam o'zim ham senga orqa qilib keldim niyat emas toshkentdan o'g'limga munosib bir o'zbek qizini olib berish alisher e, mabodo shunday qiz uchrasa dilbar bilan o'g'limni londondan chaqirardim deb darrov to'y qilib yuborardim keyin kelinni ham londonga olib ketamiz o'g'ling shunga rozi bo'lyaptimi bo'lmasamchi o'g'lim hozir nima desam ham rozi yevropalik qizlar mana bunday joniga tekkan <laughs> quloq sol unday bo'ladigan bo'lsa hech qiz qidirishni hojati yo'q nega men bilan quda bo'lib qo'ya qolasan bo'ldi tushunmadim yoningga muammoni hal qilish uchun kirdim desam o'zim bilmagan holda sovchilikka kelmanda ana <laughs> xolos unda o'g'limni chaqirtiray mayli qizing o'g'lim bilan ko'rishsin bunga hech qanday hojat yo'q do'stim seni o'g'ling bo'lgandan keyin gap bo'lishi mumkin emas hali qizing nimadir derkin do'stim nima derdi men ku bu oilani boshlig'i erkak kishini gapi bitta bo'ladi men va'da berdimmi tamom vassalom mhm. to'ppa to'g'ri unda hoziroq men londonga qo'ng'iroq qilib xotinni suyuntiray mhm. alo dilbar qayoqqa boramiz bilasizmi bugun hayvonot bog'iga boramiz voy men hayvonlarni tomosha qilishni judayam ham yaxshi ko'raman ayniqsa bugun o'rtog'im zodaniyam salom dedi hmm. rahmat salomat bo'lsin biz bilan unchalik ishi bo'lmasdi nechuk o'g'lini uylantirmoqchi ekan agar o'z oilasiga munosibroq bir qiz topsa o'g'li bilan xotinini londondan chaqirarmish o'g'li nima ajrashibdimi ha ajrashib ketibdi bilasanmi men nima dedim quda bo'lib qo'ya qolaylik dedim u ham senga o'xshab shahzodani bo'yi yetganini bilmay qolibdi xo'sh u nima dedi rozi bo'ldi qiz bilan yigitni ko'rishtirmoqchi bo'luvdi men bunga hojat yo'q do'stim seni o'g'ling bo'lgandan keyin gap bo'lishi mumkin emas dedim menga qolsa bizga mos quda bilasanku biznesi bor keyin kerak bo'lsa meni har doim qo'llashi mumkin bekor qilibsiz balki yoshlar bir biriga to'g'ri kelmas balki kelovni ham sevgani bordir ovozingni o'chir men qizingni mana bundayligidan boqib katta qildim yedirdim ichirdim o'qityapman shunday ekan ota o'rnida bo'lsam kerak deb o'ylayman nima qizimni xohlagan odamimga turmushga berishga haqqim yo'qmi siz bilan birga bo'lsam nima kunni kech bo'lib qolganini ham bilmay qolaman yo'q e. haligi sevgi shunday sehrli bir tuyg'u ekanki axir bejiz aytishmaganu muhabbat qasriga kirdim jilvasidan ko'z uzolmasman sehriga bo'lib mahliyo chiqarga yo'l topolmasman <laughs> sanjar aka sanjar aka uzr muhabbat qasrida adashib yo'l topolmayotgan bo'lsangiz sizga yo'l ko'rsatib qo'yishim mumkin yo'q <laughs> yo'q shart emas men shu qasrda bir umr qolishga tayyorman kech bo'ldi mayli men kira qolay bora qoling bo'pti xayr xayr xayr assalomu alaykum shahzoda to'xta u yigit kim a sizlarni oxirgi paytda tez tez birga ko'ryapman shumi seni tenging seni o'zimizga mos obro' e'tiborli oilaga uzatmoqchiman tushundingmi men aytdimmi gap tamom uqib ol meni rayimga qarshi boradiganlarni ayab o'tirmayman menga qara ikkinchi marta shu yigit bilan seni ko'rgan bo'lsam mendan yaxshilik kutma eshitdingmi gaplarim qulog'ingda bo'lsin xafa bo'lma qizim agar dadangni vafotlaridan keyin shu odam menga uylanmaganida bilmadim holimiz nima kechardi afsus dadam hozir yonimda yo'qlar esimda ular juda judayam mehribon edilar hozir dadam yonimizda bo'lganlarida shuncha o'rliklarga qolmas edim bo'ldi bos men ikki qilayotgan bo'lsam senlar uchun qilyapman agar bilsang qizingni baxtini o'ylayapman Ah! Shahzoda. Tur qizim. Imtihoningga kech qolasan. bugun ham har kungiday boshlandi onam tongda turib yolg'izgina nurdiydalarga nonushta tayyorlardilar buni o'zgacha bir mehr bilan qilardilar meni kayfiyatim a'lo yangi kun boshlanganidan xursand edim alaykum oyi yaxshi yotib turdingmi qizim rahmat hayajonlanyapman hech qisi yo'q qizim imtihon oldidan doim shunaqa bo'ladi o'zi hayajonlanma mhm. endi katta qiz bo'lib qolding <laughs> aqling ham o'zingga yetarli dadang bilan munosabatlaringni yumshatib olsang bo'lardi u meni dadammas nima bo'lganda ham seni shu odam katta qildi xo'p mayli darvoqe imtihoniga borolmayman yarim soatdan keyin aeroportda bo'lishim kerak tez tayyor bo'lsang mashinamda tashlab o'taman oyijon bo'ling bo'ling bo'ling voy namuncha shoshilasan ishlarim ko'p bugun mana bolam darrov yeb aloqa mm-hmm. birpasda shoshirib yuborasan a ma ol rahmat sanjar hov tezroq uylanmasang bo'lmaydi o'g'lim mm. men ham charchab qolyapman anavi musiqachi qizing yuribdimi kompyuterni xotirasini tuzatib bergan qiz haqida gapiryapsizmi mm-hmm. Mm-hmm. ishqilib seni xotirasidan udaylik qilib yubormadimikin <laughs> oyim ha men uni yuragida skritый faylman meni hech qachon qila olmaydi <laughs> ilohim aytganingday bo'lsin <laughs> mhm. ol ol ye oyijon qachon kelasiz bir haftadan keyin shu bir hafta dugonamnikida yashab tursam maylimi oyi siz bo'lmasangiz shu uyga kirgim kelmaydi nima men yo'g'imda dadang seni sig'dirmaydimi yo'q gap unda emas o'zimni erkin tutolmayman xuddi birovnikida yurgandek bo'laman bu gaplarni miyangdan chiqarib yubor sen noto'g'ri o'ylayapsan u seni o'z qizida yaxshi ko'radi senga hatto zo'r kuyov ham topib qo'yibdi nima qanaqa kuyov menga hech kim kerak emas o'ziz bilasizu oyi kuyovni kimligini aytaymi bilishni ham istamayman sen avval eshitgin kuyov londonda yashaydi otasi dadangni yaqin o'rtog'i bir vaqtlar sen unda qizaloq eding angliyaga biznes qilgani ketib o'sha yerda qolib ketishgan to'ydan keyin kelinni ham londonga olib ekan. menga toshkentim juda yoqadi uni hech qayerga alishtirmayman hatto londonga ham dadang o'z qattiq turib olgan men shahzodaga malikalardek hayot tilayman chet elda yashashini istayman deyapti men uni bu gaplari samimiyligiga ishonmayman balki boshqa narsani ko'zlab qo'ygandir oyijon hayronman qizim gapiga ko'ra kuyov xotini bilan ajrashgan ekan lekin sababini bilmayman xohlasang surishtirib berishim mumkin menga bu haqida boshqa gapirmang eshitishni ham istamayman o'zim ham sendan xuddi shunaqa javob kutgandim imtihoningni a'loga topshirmagin tezroq qayting xo'p xayr omon bo'l yaxshi borib keling oyi allo sanjar aka assalomu alaykum vaalaykum assalom kayfiyatlar qalay yaxshi bugun imtihonimga kelasiz a a nima esingizdan chiqmadimi ha yo'q yo'q esimda shahzoda qo'rqmang ishonchim komil siz imtihonni bog'iga topshirasiz men albatta o'sha yerda bo'laman xo'p unda kutaman ko'rishguncha xo'p xo'p mayli oyi oyi oyi Ayı! Ay canskerim oldu. Gözü açın, açın göz iltimas. Korkmayın beni. Hazır çakırma tez yordamı. Alo, alo. Tez yordamı bu? Alo. Ayı muştan kettiler. Manzil, Car ko'chasi 25. Ha, kutaman, tez geliyle. aynan shu kuni erta tongda xuddi shu soatda boshlandi o'ziz oching meni qo'rqitmang siz albatta sog'ayib ketasiz men kerakli dorilarni hamma hammasini topib kelaman hali to'ylarimni ko'rasiz orzu havaslaringiz ro'yobga chiqadi faqat sog'ayib keting o'tinib so'rayman Geldiler mi? Ha. Mana. Yaxshi. Kuchlar. Olib ber. alo tanga eshitaman eshitmay ol nima gap nima bo'ldi kimni yuborganingni bilasanmi bu sarig'ing xudo tomondan-ku yo'q e ha bir ish bilan ro'baro bo'lgandim u jinoyat qidiruv bo'limida tushundim ehtiyotingni qil alo eshitaman quloq sol bozorni yig'ishdi xo'p anavi sariq boru Burada tamandan Bo'ldi. Men siz tushundim. onangizni ahvoli uka juda og'ir doktor ochiq oydin gapiravering yaxshi mana bu yerga yaxshilab nazar soling mana ko'ryapsizmi xo'sh bu bu miyadagi rivojlanayotgan o'simta to'g'ri buni operatsiya qilish mumkin lekin onangizni qandli diabeti bor bo'lganligi uchun operatsiya qilishga jazm qilolmay turibman boshqa iloji yo'qmi iloji bor iloji bor men sizga hozir bitta dori yozib beraman bu dorini topish ancha qiyin juda kamyob ham qimmat turadi afsuski o'zimizda yo'q men agarda mana shu dorini yigirma to'rt soat ichida topib kelolsangiz judayam yaxshi bo'lardi chunki mana bu rivojlanishni oldini olish kerak to'xtatish zarur men topib kelaman yaxshi tushunarli mana temudal mana shu doridan bir dona olsalar ho'p juda yaxshi bo'lardi 24 soat esingizdan chiqmasin albatta topib kelaman rahmat sog' bo'ling yo nimaga ovora bo'laman endida olim mayli unda hech o'ylama xayr ho'p yaxshilik bilan ko'rishaylik omon bo'l assalomu alaykum va alaykum assalom ha nima bo'ldi tinchlikmi nega qaytib kelding bryusselda ob havo yomon ekan reysimizni qoldirishdi u yoqda qachon aeroportni ochishadi xudo biladi kutib o'tiraverib zerikib ketdim hozir mavsum shunaqa ko'p joylarda ob havo chatoq lekin ma'ruzang nima bo'ladi konferensiyani birinchi kunida ochilishda o'qishim kerak edi kechqurun tushsam ham baribir ulgurmayman yaxshi o'tiribsizmi rahmat shuning uchun tashkiliy qo'mitaga sms yubordim biletni topshirdim yaxshi qilibsan shahzoda uydami shu paytgacha kelgani yo'q qayoqda nima qilib yuribdi bilmayman qizingga ko'z quloq bo'lib yursang bo'larmidi agar bejo qadam bosganini sezsam ikkovingni ham xafa qilaman juda ajoyibsiz a shahzoda qachon nojo'ya qadam qo'ygan u unaqa qiz emas aytib qo'ydimda olim qo'ng'iroq qildi o'g'li bilan xotinini londondan chaqirtiribdi chorshanba kuni toshkentda bo'lisharkan biznikiga payshanba kuni kelishmoqchi tayyorgarligingni ko'r alisher aka axir shahzoda umuman u yigitni tanimasa ikkovi bir birini bilmasa qanday qilib to'y qilamiz keyin ham rozi emas shu fikringizdan voz keching voz keching sal o'ylab gapiryapsanmi shu gapingni olim kimligini bilasanmi meni butun biznesimni yevropaga olib chiqadigan olimku uni qo'li uzun qayoqqa uzatsa o'sha yoqqa yetadi tushundingmi tushundim men senlarni shunchaki ogohlantirdim buyog'iga qadamlaringni o'ylab boslaring Allo. Labbay. Shahzoda. Voy, assalomu alaykum oyijon. Qayoqdasan? Imtihondaman. Oyi tinchlikmi? Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Uydaman. Samolyot uchmadi. Qaytib keldim. Voy, qandoq yaxshi. Imtihondan keyin to'ppa to'g'ri uyga kelgan. Voy, oyijon, ertalab dugonalarim bilan kelishib qo'ygandik. Imtihondan keyin hech qayoqqa bormaysan. Gap tamom. ey tinchlikmi kechirasan oshna quvib kelishyapti menga yordam ber borib bu yoqqa ketdik uni yana yo'qotdi qayoqqa qochdi ekan rahmat ukam yaxshiyam senga yo'liqdim aka nima bo'ldi tinchlikmi uxlab sal menga yordam berishing kerak men militsiya leytenantiman ismim bahodir familiyam abdullayev hozir bir odamni telefon raqamini beraman bu bo'pti mayor qodirov mayor qodirga harakat qiling yetti besh besh yigirma to'rt uch ikki bitta qayta yetti besh besh yigirma to'rt uch ikki barakalla endi menga qara unga qo'ng'iroq qilib mm. shu medalyonni berasan abdullayev berib yubor desang o'zi biladi nima qilishni faqat olib borib beraman deb va'da ber ukam bo'ldi va'da beraman endi bo'lsa tez yugur uka ketdim qani qo'ydik nima voy anqovlar qayoqqa qaradilaring medalion bilan g'oyib bo'ldi langovurlar voy menga qara sellaga shuncha pulni nimaga to'layapman gapimni eshit hujjatlar hech kimni qo'liga tushish kerak emas bilasan a albatta o'zing shaxsan borib qarab turgin ho'p hech kim yaqinlashmasin yacheykaga xavotir olmang shab bo'p kallang bilan menga javob berasan vaqt o'tib boryapti shahargacha dorozlanadi avo sanjar aka nima bo'ldi imtihonimga ham kelmadingiz ko'zlarim to'rt bo'lib kutdi ahvol juda jiddiy oyim to'satdan og'ir bo'lib qoldilar kasalxonadalar men 24 soat ichida aytilgan dorini yetkazishim kerak bo'lmasam oyim darilib qolishi mumkin bardam bo'ling men siz bilanman rahmat qo'limdan kelgan yordamni ayamayman bir soatdan keyin uchrashaylik bir soatdan keyin ha o'zimizni joydamiz sanjar aka Xo'p, mayli dori haqiqatdan juda qimmat ekan endi pul topish yo'lini izlash kerak soatga qaraganim sari meni vahima bosardi dorini yetkazolarmikinman salom yaxshimisiz sanjar aka mana bu taqinchoqlarni sotib o'ningizni dorilarini oling yetib qolish kerak sizdan bu taqinchoqlarni olmasligim kerak lekin majburman oyim sog'ayib ketsalar albatta qaytaraman xo'pmi ha aytgancha mana Buni ham oling xayr ko'rishguncha hammasi aksiga olyapti <sighs> iye mayorga qo'ng'iroq qilish esimdan chiqibdi-ku. Shoshma. Axir bu Pul bo'lsachi chi Taqinchoqlarni qaytarib berardim. Mayorga keyin qo'ng'iroq qildim. mana rahmat aka vaqtni tez o'tishini qara Thank you. hujjatlarni joyiga qo'yib medalionni menga ber ho'p Alo, xo'jayin biz onu qo'ldan chiqardik ho'p ho'p tushundim tushunarli ketdik qanaqa ishga aralashib qoldim o'zi qo'limdagi qanaqa hujjatlar aytgancha mayorga qo'ng'iroq qilish kerak eshitaman allo gapiring bu mayor qodirovmi ha menman menga nomeringizni hamkasbingiz abdullayev bergandilar abdullayev ha o'sha xo'sh xo'sh gapiring bilasizmi u kishi menga bir medalyon bergandilar qo'limda qandaydir hujjatlar ham bor ularni sizlarga topshirishim kerak zudlik bilan shahar prokuraturasiga yetib kela olasizmi hozir prokuratura ha shahar prokuraturasiga ha ha ho'p keling kutaman ho'p mayli labbay mayor qodirov huzuringizga kirmoqchi yaxshi mayli kirsin Hoş. Ruxsat eting, o'rtoq polkovnik. Kiring. Marhamat, o'tiring, mayor. Rahmat. Xo'sh, o'rtoq Qodirov, qanday yangiliklar bor? Abdullayevni yaxshi bilasiz. Mhm. biz uyushgan jinoyatchi guruh ketidan tushgandik abdullayev shu guruhga kirib olgandi kimdir uni sezib qolgan hozir abdullayev bilan hech bir aloqa yo'q demak abdullayevdan hech qanday xabar yo'q deng yo'q ha medalyon masalasi nima bo'ldi o'rta polkovnik manavi medalyonni birinchi yarmi Mana bu esa uni ikkinchi yarmi yaxshi sanjar degan bir yigit olib keldi sanjar ruxsat etsangiz tashqarida turib chaqiraman yaxshi chaqiring xo'sh kiravering assalomu alaykum va alaykum assalom o'tiring marhamat xo'sh sanjarbek mana bu medalyon. qanday qilib sizni qo'lingizga tushib qoldi bu bir tanishimniki aniqroq aytgandachi yaxshi ko'rgan qizimniki aytingchi o'sha yaxshi ko'rgan qizingiz medalyonni qayerdan olganini bilishimiz mumkinmi ha mumkin Alo, Shahzoda. Ha, Sanjar aka. Medalyonni yarmini qayerdan olgansiz? Tinchlikmi? Sanjar aka, qayerdasiz? Hammasini keyin tushuntiraman. U medalyonni menga o'gay otam tug'ilgan kunimda sovg'a qilgandilar. O'gay otam? Ha. Shahzoda, gaplarimni yaxshilab eshiting. <clears throat> zudlik bilan kiyimlaringizni yig'ishtirib dugonangizga boring uyingiz uchun xavfli nega nima uchun men o'zim sizni olib ketaman o'shanda hammasini tushuntirib beraman mayli ko'rishguncha Xo'p. Xo'sh. O'g'i otasi bergan ekan. Telefonda kim bilan gaplashyapsan? Dugonam bilan. Men senga bergan medalyon qani? Dugonamga bergan edim. Telefonni ber. <gasps> allo shahzoda allo Tirrancha. gapimga quloq sol allo eshityapsanmi bir soatdan keyin chilonzordagi eski skladimni bilasanmi olgan hujjatlarni hammasini yetkazib oborgin agar shahzodani tirik ko'raman desang unga bu narsa bo'ladigan bo'lsa basharang yoraman tamom bir soatdan keyin uchrashamiz qani yur <laughs> nonko'r ablah mayor labbay o'rtoq polkovnik eshitdingiz a undan har nima kutsa bo'ladi ha demak gap bunday siz hozirroq borib operatsiyaga tayyorgarlik ko'ring mhm, qo'lga olamiz bo'ladi siz ham birga boring aka men borolmayman nimaga borolmaysiz oyim kasalxonada o'lim to'shagida yotibdilar men qarang uka onangizga o'zim qarab turaman siz qo'lga olish operatsiyamizga yordam bering dorilarni olib borib berishim kerak men o'zim olib boraman siz xavotir olmang hammasi yaxshi bo'ladi bo'lmasa mana mana shu retseptdagi dorilarni olib borib berish kerak bo'ldi xotirjam bo'ling hammasini yetkazaman bo'pti ketdim men omad ho'p rahmat nima gap nima bo'ldi alisher aka to'xtang nima gap menga qara axir necha marta ogohlantirdim qizingga ko'z quloq bo'lgin devdim aytuvdimmi aytganimni qilmadingmi yerda o'zingdan qol ustori bilan qizingni taqdirini o'zim hal qilaman yur menga yurchidim alisher aka alisher aka iltimosimni qilmang akbar nadaxo'jayin olib chiq mana uni alisher aka iltimos ko'tar ko'tar ovozingni nima ishlar qilib yurganingizni bilmaydi deb o'ylaysizmi shuncha yildan beri o'zimni go'llikka solib keldim mana shu qizim uchun endi bunaqasi ketmaydi agar unga bir narsa bo'ladigan bo'lsa kimga aytishni qayoqqa borishni nima deyishni juda yaxshi bilaman o menga qara baqirma yana itlarcha hayotingga qaytmoqchimisan ha ana shulardan voz kechib yashamoqchimisan seni bor chiq xonangda ko'milib o'tir qo'lingdan keladigan ishni qil yo'qol Алло. Милиция mı? Ayı! Ayı! Ayı askerim oldu! Gözü aşağı açın göz iltimas! sog'ayib ketsalar albatta qaytaraman xo'pmi ha aytgancha mana buni ham oling xayr ko'rishguncha sanjar qo'rqma ularni iloji boricha ko'proq gap bilan chalg'itib tur har bir harakating nazoratda bo'ladi kerakli paytda biz ularni qo'lga olamiz O'rta mayor mendan ko'nglingiz to'q bo'lsin oyim bilan sevgan qizimni sizlarga ishondim men tayyorman birinchi birinchi men uchinchi uchta avtomashina ko'rindi ichida taxminan 5 ta odam Ular sanjarni oldiga kelib to'xtashdi. Diqqat, operatsiya boshlandi. Birinchi tushundi, ikkinchi tushundi. Ob keldingmi? Bu yerda yarmi. Qanaqasiga yarmi? Yana nima o'yin qilyapsan? Sizlarga ishonib bo'larmidi? qo'yib yuboring. Keyin gaplashamiz.

shahzoda iltimos aybga nima qiling yo'q ketmayman shahzoda keting dedim sizga sizlarga hujjat kerakmidi ha sen kallangni ishlatib men bilan o'ynashgin bola e, bo'lmasa nima qilasiz o'zingga ortiqcha baho berib yubormayapsanmi qo'lingizdan hech narsa kelmaydi birinchi guruh boshladik seni bir oyog'im bilan majaqlab tashlayman chiranmag'oz toki hujjatlar menda ekan hech nima qilolmaysiz sabr kosamni to'ldirma Yaşayınca konacak mı bir? Polisten kelsa oling oling g'azabimni qo'zg'atma bo'pti mayli sizlarga hujjat kerakmidi ha voy iflos nima qilyapsan tiriklayin ushlanglar tezroq ketdi ketdi Yürgü! Yürgü! Qo'lingni boshingga qo'y! inson yo'qotishi mumkin bo'lgan eng bebaho narsa bu vaqtdir shu birgina voqea 24 soat meni nayinki hayotimni butunlay o'zgartirib yubordi balki umrimga yakun yasadi men vaqt iskanjasida qolib